أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان قضى الله الله في الذين خلقوا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى به ما كان محمد أبا أحد من رجالكم رسول الله ولكن وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين